Selamlar arkadaşlar. Yeni bir GTA 5 videosuna hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizlerle birlikte Gönenç ne yapıyorsun Gönenç? <laughs> Kutay'a bak. Kutay'la Gönenç var arkadaşlar yanımda. Ee, lütfen de videoya 100 like at, 100 like vermeyi unutmayın. Yaklaşık 100 like'tan sonra e, yeni video online gelir Gönenç'le ve Kutay'la birlikte. Şimdi arabamıza bineceğiz ve serbest takılacağız arkadaşlar. Ee, askeri üste gideceğiz. Arabayı ben sürmeyeyim yani siz geçin. <laughs> ben arkaya geçtim. Ben, bir saniye, ben bir şuradan İnsan oradan. Ben yukarı abi çıkacağım. Arkaya oturma yalnız adamları şey yapacaksak. Ha tamam. Otur Yuk abi. Yukarı ben çıkayım. Geç tamam. abi yandan. Arkaya geç abi. Ha tamam. tamam. Koltuğuna şöyle oturayım. Şuradan çıkayım. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara ve like atmayı unutmayın yorum yapmayı. Şimdi yine facecam'li evet, görmüş evet. olduğunuz gibi her videoda olduğu gibi artık bunu yorumlara sormayın. Her videoda facecam olacak. Şimdi evet başlayalım bir. Nereye gidelim abi? Valla bilmiyorum bir askeri üste gidelim gidelim. O zaman askeri üsse, askeri üsse gidelim şey yapalım. Uçak kaçırmaya çalışalım ondan sonra da uçağı kaçırıp polislerden kurtulalım. Tamamdır kurtulalım. olur. Ee, bir de arkadaşlar şimdi şey şunu söyleyelim. Ee, banka soyma modu gelecek. Onu da kanalda bulabilirsiniz zaten. Yani 2-3 gün sonra. Ee, ve bir mod daha gelecek. O modda e, daha şu an kesin değil ama grafik modu var biliyorsunuz. GTA'da bir grafik modu var. O modu denerek videoları öyle şekilde çekmeye çalışacağım. Onu zaten ilerleyen videolarda görürsünüz ya da olur ya da olmaz onları söylerim. Şimdi videomuza dönelim. Şimdi, Şimdi ta tarayayım mı? Yolu yok abi tarama da Polisleri takmayalım peşimize. Şey yapalım. Ee, ya yolu o çok güzel. Polis geldi. Yes. Hep siz mi trolleyeceksiniz? Biraz da ben trolleyeyim. <laughs> Ben direkt abi şey askerinin yoluna gidiyorum çünkü biz tam tersindeymişiz askeriye yoluna. Kutay mı ateş ediyor lan? Aynen. Oo Kutay baba. Ben ee. camman bırakmadı zaten. <laughs> Patlattı hepsini. Abi önüme niye kırarsın bak. Yürü askeri çok mu uzakta? Baya. Bakayım bir dakika bakacağım birazdan. Oğlum eskiden gece başlatırdık gündüzde video çekerdik şimdi gece gündüz <laughs> başlatıp gece video çekiyoruz. <laughs> Yok fena şey değil abi ya. Fena değil yani uzakta. Şunları ben... Zaten askeri üste gitmeden as şey yapmış kadar olduk baksanıza şuraya. <laughs> Oğlum adamlar teker teker geliyor. Bak yine benim gözüm seyiriyor ya. Bende de oluyor böyle. Bak ne yapacağım. Grenade atıyorum. Hop hadi eyvallah. Pake. Onur abi arkadan gelen helikoptere vursana sen. Nerede yukarıda mı? Aynen. Arkadan geliyor. Hedefim düştü orası. Sen nereye işaretledin lan? Benim Patladı mı ne oldu lo? Roket eden kim lan? Bilmem. Ben değilim ama. Ha tamam az kaldı az kaldı. Bir roket attı da kim attı onu bilmiyorum. Öndeki arabadan lastiğine sık. Tamam şu an sahil yoluna çıktık abi az kaldı. Çekilin de biz bir geçelim şuradan da eyvallah. Tamamdır. Of ne vurdu be. Şunları sık abi. Ya beni yavaşlatıyorlar ya böyle çıldırıyorum var ya harbi diyorum çıldırıyorum. Oğlum SWAT gelecek lan. Geldi zaten. Uçay <laughs> direkt bombalıyor. Oğlum helikopter nerede? Helikopter çok arkada abi. İki tane helikopter geliyor arkadan. <laughs> Adam polise çarptı lan. Tara baba tara tara tara. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop bir fake hadi Helikopter hala gelmedi bak hayret içerisindeyim. Helikopter arkada abi baya. Bizim yolumuz az kaldı galiba. Bakayım nereye gidiyoruz ki biz? Askereye. Bayağı var lan. bu ne lan? Bu ne lan? Adamlar tank koysaydı daha iyiydi be. 5 yıldız olmuş oha. 5 yıldıza gidebiliriz inşallah. Allah inşallah abi dakikada bir önümüzü kaçıyorlar ama. Gideriz ya. Kestiler bir daha. Şimdi şöyle bir geçelim. Olabildiğince tarıyorum. Tamam tamam sıkıntı yok abi. Helikopterler zaten uzakta. Onlar sıkıntı değil de. Oğlum şunları bir alsak. Tamam. Bas bas bas bas bas geliyor. La la la la la. bir tane şu H'ye karşımızda bir bassana H'ye Sen mi çıkacaksın? Hayır Gönül H'ye bas. Ha, bastım. Ha tamam ışığı yansın. Tamam bu köprüyü geçtikten sonra geldik abi. Aynen geri döneceğiz abi. Köprüyü geçtikten sonra. Helikopter çalalım bari. Çalacağız bir de kurtulması var abi onun. Paraşütte birikmiş. Gene oraya gidelim lan. Tamam. Orada çok zor ama. Baba götürecek. İnancı bir daha helikopter kullanacak mıyım? Kardeşim sen bilirsin sen kullan istersen. Yo direkt hiç kullanmayacağız önce. Neyse bir şey yaparız. Olmadı en son orada atlarız ya. Battlegrounds gibi atlıyoruz ya şeyden. La la la la la la. Of of of. Sana bir şey olmaz abi sıkıntı. Yani inşallah. Öldüm lan dur dur. Ciddi misin? Ayağım sıkıştı. Ha. Dur lan bekle. Bek Aa arkadaymışsın. Evet onu diyor. Öldüm lan. Dur dur alacağız biz seni abi bekle. Şu an bayağı aksiyonlu ama. Neredesin abi nerede? Oha ben Taner'de doğdum. Yuh. Tamam tamam geliyoruz geliyoruz geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Sen direkt abi hazırlan. Ben de şeyde gözükmedin çünkü. Bende biraz lag oldu. Gözükmedin abi. Bin bin bin bin bin bin abi bin abi. Tamam bas bas bas. Tamam Gönenç bas. gidiyorum. Tamam sakin ol. Dur abi geçebilirsin. Tamam tamam dur geçeceğim. Şöyle bir çıkalım. Oo. Sık sık sık sık sık. Hadi eyvallah. Atlıyoruz abi hazır mısın? 3. Ot t- helikopter nerede lan? Tara abi helikopteri. Tamam patlattım onu. Bir. La. yetmedi. Bir daha gitti dönüyoruz. Helikopter nerede lan diğeri? Orada ilk başta bayağı anlaki çıkmış. Oha kim tarıyor lan? Valla deli gibi tarıyor birileri ama. Siz oyalayın abi yeter. Helikoptere sıkamıyor. Abi, arkamıza değil de önümüze sık. Önümüz şimdi bu. Helikopter, sık abi helikoptere. Tamam. Patlamıyor ki lan. Patlar patlar. Adama sıkma kanadına sık abi direkt. Of ne oluyor lan? Yanımızda bir şeyler patlıyor. Giriyoruz abi. Bize bir şey sıkıyor lan. Çabuk lan. O ne sıkıyor bize? Atıyorum, ben atıyorum, ben atıyorum. İnşallah. Girdik. Yes. Tamamdır. Tamam. Go, go, go. go helikoptere go. Direkt helikoptere. Şu helikopterleri tarayın abi. Hemen patlat. Üstümüzdeki de patlat. Tamam. Abi tamam. direkt helikopterin yanına gideceğiz şimdi hemen abi. Devam et devam et devam et. Sakın atlamayın ben durduracağım öyle atlayın. Helikopter yok. Buluruz buluruz. Önümüzde olması lazım. Spamlanan inşallah. Ah spamlandı. Atlayın. Yürü yürü yürü. Atlayın atlayın atlayın atlayın. Ben de bineyim. Lan annem. Aa arkaya oturdum. Kutay in in in in Kutay. <laughs> Çabuk lan geliyor. Kutay. Kutay. Atla Kutay. Sonunda elime tarım. Öldüm lan. Aa yapma be. Nerede doğacağım dur abi hemen geleceğiz biz senin yanına. Niye hep ben ölüyorum ya? Bilmiyorum. Oha. Askerin dışında doğdum. Tamam geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim abi. Hani lan? Hop geldim. İn in in in çabuk in çabuk in. Gel gel gel gel gel gel gel çabuk çabuk çabuk. Atlamıyor lan. Çabuk abi. Lan attı yirmiyor binmiyor. Ha bindi. Kaçın kaçın kaçın abi kaçın. Yaralı vermedik ölü vermedik. Aa sniper tutabiliyorum lan tamam. Tamam tamam bu saatten sonra zor öderiz Yani ben zor öderim. Şu da bu da mıydı Kutay? Çık çık çık çık çık. Paraşütüm yok ha ona göre gidin. Hayır hayır abi Var, var, atladığında paraşüt direkt atladığında direkt oluyor paraşüt. Yalnız dağlar hangi dağydı ya? Umarım bu dağdır ha. Arkamızda iki tane şey var. Kutay bana bak bakayım mı? Bu da Efendim abi. Kafanı döndürebiliyor musun? Bak bakayım. <laughs> Yarım dönüyor lan. Hangi dağydı ya? Helikopter var bak aşağıda. Görüyorum abi de. Bizim şimdi bir dağa gitmemiz lazım. Ha şu karşımızdaki daha mıydı? Aynen bu karşımızdaki. Aynen çık. Oğlum bayağı heyecanlı olmaya başladı yine var ya. Aynen Saat 11.41. Neyse ne gece operasyonu. <laughs> Dağa çıktıktan sonra ne yapalım abi? Paraşütü aşağı atacağız işte oradan. Ama adam sıkmazsa inşallah. Ha çabuk inmeye çalışalım ama. Bak dağa inmeyeceğiz bak. Helikoptere atacağız tamam mı? Dağda inmeyeceğiz. Allah be kaybolursak dedim şey, şeyine girdim. Kaldır helikopteri kaldır. Kaldırıyorum abi sakin ol. Radardan bir çıksaydık şu şey olacaktı. Çıplaklar kampına falan da giderdik. Bir sıkmayın abi hiç kimseye. Ama amaç o değil ki şu an askeriyeden kaçmak yani. Aa pistole geçebildim lan. Dur abi sıkmayın bir dakika bir sıkmayın. Ama tamam. Şu şey oldu zaten. Aa, şu an kaybolabiliriz. Bir sıkmayın. Nasıl geçiyormuş lan anlamadım ki. Bak sağ, yuk sağ yukarıda abi yıldız yanıp sönüyor. Onu demiyor genelde. Sağda tap, tap tuşundan onlara. Geç biraz daha sola geç. Sola yap, sol yap, sol yap. Tamam yavaş. Atlayacağız İndirme uçaktan atlayacağız. Ha o zaman ne yapalım buradan böyle mi atlayalım? Atladım ben. Yukarı çık çık yukarı çık. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Ben atladım valla. Abi orada atlamayacaktı ki biz uçaktan en aşağı atlayacaktık. Gel yanıma gel. Paraşüt gelmez ki bana. Aa kurtulduk Geliyor kurtulduk. abi. Gelin gelin kurtulduk şeye gidelim. Çıplaklar kampına Tam gidelim. paraşütten işte paraşütten aşağı inelim oğlum. Çıplaklar kampını ne Abi Ne yapacaksın? yapalım biliyor musun? Bin abi bin. Bak darbe yapacağız şimdi. Gelin çıplaklar kampına. Allah. Onu lan. Abi bu çıplaklar kampının olayını biliyor musun? Hayır neyi? Böyle bir şey var abi çıplaklar kampı diye bak şu an tam altımızda zaten. Or orada abi böyle adamlar Aman hani adamlar falan çıplak. Adam var sadece Dur çıplak. kımıldatma. Sen kımıldatma. Şunu sağa sola yapma ya. O nasıl bir roket lan? Ka- o attığı yerde işte bak abi. Şimdi paraşütle atlayınca direkt düşüyor muyuz? Ya şunu sağa sol yapma. Tamam. Hayır abi düşmüyor. Ya atlarsın paraşütüne çıkıyor. Atlayalım mı? dur dur atla. Onur atla. Atla mı? Atla atla. Pa- Bak paraşütüm yok ne oldu? Nasıl yok? Yok ben öldüm bak. <laughs> Allah sizi kahretsin. ben derim size oğlum. tamam ben yanınıza doğdum yanınıza doğdum tamam bekle. Aa, süper. Nasıl Gel abi. Aynen oğlum. Allah lan ben nereden düştüm? Aa, Ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmedim. Abi gel hemen yanımıza. Bekleyin bekleyin geliyorum. Tamam. Güneşiz Allah kahretsin de bir de oluyor diyor ya. Abi uçaktan atlayınca olması lazım normal. Paraşüt yok işte bende. Bu adamları şimdi öldüreceğiz gelin abi adamları ö- öldürdükten sonra gelin bak. Ben çıkamıyorum ki zıplayamıyorum. Nereye çıkayım geleyim oraya? Neyse ya atladık kurtulduk. Oğlum ben yanınıza gelemiyorum. Dur abi bekle geliyorum ben oraya doğru. Ha geldim tamam girdim içeri girdim. Girdin mi? Tamam. İçerideyim. Tamam geliyoruz. Geldik abi arkamdayım. Dur abi bodozlama gitme öldürür onlar seni. Çok fazlalar lavuklar. Ha geliyorlar. Öldür bak bir tanesinin şeyine bak tipisine. <laughs> Kibar söylüyorum. Parası mı var lan bir şey düşürdü bu yere. Telefon düşürmüş. Küçüküne bak şunun gel bak. Silahmış lan hani. Gel abi bak. Allah sizi kahretsin ya. Ay, scope açsana bir scope. <laughs> Ben, de öyle çekiyorum lan zaten. <laughs> Taşıyan şeyden büyük. Oha bu ne lan? Lan arkanızda. Ananı sikeyim. Ay korktum. Lan bunlar nereden çıktı? Üredi üredi bunlar birbirini sikiyor galiba. Ürediler. Ne oluyor lan? O zaman parti. Gay parti. Allah. Aha öldüm lan. <laughs> Kutay mı öldürdü beni? Amına kodum seni. Sen de öldün. Ben de öldüm, sen de beni öldürdün. Neyse abi kapat istersen bunu. Nereden açacak? Aynen bayağı uzaktan doğdu zaten. Şurada bitireyim. Evet. Evet arkadaşlar bir GTA 5 videosunun sonuna geldik. Daha çok online için lütfen artı 100 like bekliyorum sizlerden ya da 50 like neyse atabildiğiniz kadar atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.